jenom pár lidí ví, jak to bylo doopravdy. No prostě normální pták na bydílku. Prej si unesl nějakýho papouška. Řeší to policie. To je vlastně za papouška. Vypatřil Eduardu Daladierovi. Tomu daladierovi co podepsal v 38. Mnichov? Hitlera žeru, prohlásil včera na tiskové konferenci papoušek Eduarda Daladiera. Říkal neuvěřitelné věci. Ah, super. Řekl teď, že Führer je super? Ano. Oni si na výročí Mnichova přitáhnou vypelichanýho fréra, který říká, že Hitler je kámoš.